हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के बना रहा हूं परसेंटेज वाइज डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर कोई डिस्काउंट परसेंट में दे दिया जाए तो फिर उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका क्या वे हो सकता है आइए समझ लेते हैं एक बार सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन है यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करते हैं जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो आएगी नया इंटरफेस आएगा और वहां पर आपको जाकर के सीधा सीधा कहां क्लिक करना है करना है क्रिएट पर ठीक है तो क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपके सामने एक और नई विंडो आएगी यहाँ पर हमें एक खास व्यू पे जाना होगा जिसका नाम है डिजाइन व्यू क्योंकि हम करना चाहते हैं डिजाइन तो हमें जाना होगा डिजाइन व्यू पर तो चलिए आइए चलते हैं डिजाइन व्यू पर तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे डिजाइन व्यू दिखाई पड़ रहा है क्लिक कर दीजिए डिजाइन व्यू पर और यहाँ पे ये टेबल वन आ रहा है आप चाहे तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे रख सकते हैं प्रोडक्ट डिटेल ठीक है प्रोडक्ट डिटेल के नाम से इसको सेव कर देता हूँ कुछ इस तरीके से ठीक है तो ये हो गया प्रोडक्ट डिटेल प्रोडक्ट डिटेल नाम से एक टेबल हमने क्रिएट कर ली अब यहाँ पर हमें डिजाइन करना है टेबल तो हमने बनाई है प्रोडक्ट डिटेल के नाम से लेकिन यहाँ पे हमें डिजाइन करना है तो पहला ये प्राइमरी की है यहाँ पर आईडी ही रहने देते हैं यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट लिख देते हैं तो ये लिखा मैंने नेम ऑफ प्रोडक्ट ठीक है तो ये कुछ इस तरीके से लिख देंगे हम और फिर यहाँ पर आएंगे आगे तो यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019 यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट मिल जाता है आपको अगर 2007 यूज करते होंगे तो वहां पे केवल टेक्स्ट ही मिलता है ठीक है अब इसकी प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्राइस ठीक है प्राइस को कौन सा डेटा टाइप रखना है करेंसी डेटा टाइप रखना है तो यहाँ से जाकर के आप इसे बना दीजिएगा करेंसी तो ये करेंसी डेटा टाइप हो गया फिर यहां पर आते हैं तो यहां पर हमें यूनिट करना है तो यूनिट को हमें फ्लोट रखना है फ्लोट समझिएगा फ्लोट रखना है यूनिट को तो फ्लोट रखने के लिए क्या करेंगे यहां पर नंबर रखेंगे और हम चाहते हैं कि डेसिमल में भी यूनिट्स को एंटर किया जा सके तो इसे बना दीजिएगा डबल तो ये हो गया हमारा काम बहुत आसान अब यहां पर आते हैं तो यहां पर अब टोटल कॉस्ट यहां पे लिखना है total cost C O S T तो ये लिख दिया टोटल कॉस्ट अब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होगी तो 2019 या 16 तक अगर आपने 16 भी यूज किया है तो 16 में भी आपको कैलकुलेटेड डेटा टाइप मिल जाता है तो यूज करेंगे यहीं पर हम हम अलग से कोई क्वेरी नहीं बनाने जा रहे हैं यहीं पे यूज करेंगे ठीक है यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट से जैसे ही प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट से हमारा काम हो जाएगा और हमारा टोटल कैलकुलेट हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज किया अब यहां से ओके okay कर देते हैं जैसे ओके okay किए तो देखेंगे कि ये हमारा टोटल कॉस्ट जो है कैलकुलेट हो जाएगा और टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद इस पर कुछ डिस्काउंट लगाना है अब डिस्काउंट लगाना कैसे है पहले यहां लिख देता हूं डिस्काउंट ठीक है ये लिख दिया डिस्काउंट और डिस्काउंट किस तरीके से लगाना है जैसे मान लीजिए यहां पर आए के बाद क्या करना है इसको नंबर रखना है ये जो नंबर दिखाई दे रहा है ना इसको नंबर रख लीजिएगा ठीक है देख सकते हैं और ये यहां पे देखिए लॉन्ग इंटीजर दिया गया है ठीक है तो यहां पे फॉर्मेट हमें परसेंटेज रखना है क्या रखना है परसेंटेज तो यहां पे पी प्रेस कीजिए परसेंट आ जाएगा और यहां पर आप डबल बना दीजिएगा इसको नहीं तो ये कैलकुलेट नहीं करेगा डबल अगर नहीं बनाएंगे तो ये कैलकुलेट नहीं करेगा तो ये डबल हो गया अब यहां पर आप परसेंटेज में डिस्काउंट एंटर कर सकते हैं अपने मन मुताबिक ठीक है अब यहां पर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे होगा जैसे आप एक्सेल में करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको करना है यहां पर आना है और यहां पर इसको क्या रखना है कैलकुलेटेड रखना है कैलकुलेटेड रखना है क्योंकि कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम तो कैलकुलेटेड ही रखना है टोटल में ही हमारा डिस्काउंट छिपा होगा तो यहां पर सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए और यहां पर लिख लीजिए टोटल कुछ इस तरीके से टोटल लिख लीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना है डिस्काउंट से तो यहां पे लिख दीजिए D I S C O U N T ये अमाउंट को टोटल को डिस्काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे बस आपका काम हो जाएगा ठीक है तो देखेंगे जब ये सॉफ्टवेयर बंद करके रेडी होगा इस पर क्लिक करता हूं व्यू पर और जैसे ये सॉफ्टवेयर क्रिएट होगा तो आप देखेंगे इसको सेव कर लीजिए पहले अब आप देखेंगे मैं टोटल कॉस्ट करना है देखिए ये केवल टोटल नहीं है यहाँ पे मैंने टोटल कॉस्ट दिया है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा यहाँ पे टोटल कॉस्ट कर लेना मैं थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको ठीक ठीक से दिखाई दे कहा पे गलती हो रही थी ये देखिए ये जो टोटल है ना यहाँ पे टोटल नहीं है टोटल कॉस्ट है तो यहाँ पे लिख देना है टोटल कॉस्ट तो बस हो जाएगा काम अब ये यहाँ से ओके कर दीजिए और फिर यहाँ से इसको व्यू पे क्लिक कर दीजिए और यस कर दीजिए तो बस आपका काम हो जाएगा ये देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीजें आ चुकी हैं अब हम प्रोडक्ट का नाम एंटर करते हैं देखते हैं डिस्काउंट कैलकुलेट होता है या नहीं तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम एंटर करते हैं जैसे मान लीजिए मैं एंटर करने वाला हूँ यहाँ पे सीपीयू ये एंटर किया सीपीयू ये सीपीयू एंटर किया और यहां पर सीपीयू की प्राइस आएगी तो मान लीजिए सीपीयू की प्राइस है 30000 तो यहां पे लिख दिया 30000 अब यहां पे पांच या छह सीपीयू आपने परचेस किए परचेस करने के बाद इसकी टोटल कॉस्ट अपने आप आ गई अब यहां पे डिस्काउंट देना है तो आपको डिस्काउंट तय करना है जैसे मान लीजिए आप 5% का डिस्काउंट इस पे देना चाहते हैं तो यहां पर डिस्काउंट का अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है अब आप दूसरा डिस्काउंट देना चाहते हैं जैसे मान लीजिए कोई दूसरा प्रोडक्ट है जैसे कीबोर्ड है तो यहां लिख दिया कीबोर्ड और कीबोर्ड पे कुछ अलग डिस्काउंट देना चाहते हैं कुछ सेपरेट डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहां पे मान लीजिए कि कीबोर्ड की कीमत है ₹450 ये डाल दिया एक कीबोर्ड की कीमत और यहां पे 40 कीबोर्ड आप परचेस कर रहे हो तो ऐसे में ₹18000 टोटल कॉस्ट आ गई अब यहां पर क्या करेंगे यहां पर 2% का डिस्काउंट देंगे 2% तो ये दो परसेंट का डिस्काउंट कितना हुआ तीन सौ साठ रुपए हुआ इस तरीके से आसानी से आप डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है फिर यहाँ पे कुछ और करता हूँ लाइक यहाँ पे कर देते हैं लैपटॉप लैपटॉप ठीक है तो ये लैपटॉप जो है एक की कीमत है पचास हजार रुपए कितनी है पचास हजार तो फिफ्टी थाउजेंड यहाँ दे दिया और यहाँ पे ऐसे ऐसे पांच लैपटॉप खरीदे गए ठीक है तो यहाँ पे कितना इस पे डिस्काउंट दिया गया फाइव परसेंट सिक्स परसेंट कर देते हैं पर सिक्स किया उसके हिसाब से यहाँ डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट हो गया अपने आप देख सकते हैं तो इस तरीके से छोटा मोटा सॉफ्टवेयर आप बना सकते हैं इजिली उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी अगर अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video